Aquí tengo la imagen, el cuerpo que lo he importado, este entero. Esto es un ensamble que se constituye de diversas piezas. Entre ellas hay pernos y tuercas. Entonces las voy a unir. Las voy a combinar para que todos esos pernos, los stud, los nuts las tuercas se van a combinar para que la simulación sea más rápida en un elemento que se llama composite ahora veo y este elemento composite está acá todos los not y los stud luego voy a renombrarlo como nuts slash stud bien ahora tengo mm, elemento todo este cuerpo más ordenado ya que ahora está más agrupado ahora para simular este fluido que está fluyendo a través de esta galería de entradas y salidas para simularlo tengo que cerrar la superficie y eso se hace de la siguiente forma. Antes de mallarlo, yo veo, coloco height y se ve que tiene que viajar a través de la tubería. entonces donde está el bloque yo voy donde está el bloque porque esta pieza se llama bloque voy estar el árbol, digo donde está el bloque y voy a reparar la superficie para tapar todos los hoyos todas las perforaciones reparar superficie me fijo que sea suncatcher.block eh, ¿por qué? porque este ensamble se llama suncatcher del ensamble.block le coloco ok voy me aproximo donde está la arista le hago doble clic ahora está seleccionado entonces una vez que ya selecciono en Edge, no cara, en arista se va a colocar rosado y selecciono la cara, unir la cara fill holes, o sea, tengo que rellenar el, agujero. Relleno el agujero y aparezca esa, esta superficie. Esta superficie. Si yo quisiese retirarla, voy a Face, selecciono toda esa y coloco Eliminar, cara. Y quedó como recién. Entonces, recapitulando para rellenarlo, selecciono la, el edge, el borde, el contorno y coloco la superficie. Y ahí estaría tapando esa. Hago lo mismo con esta otra. Aquí. Listo. entonces ahí están mis tres perforaciones están tapadas